Итак, э, решили закинуть на ютубчик необыкновенное радио. Так, вот мы его врубили. Непонятно, что он ловит. В общем, живем мы в России, а ловит что-то радио не то. Это по-любому радио, которое ловит это, японских. Японскую войну, На самом деле даже здесь все по-русски. 選挙結果に関する野党側の訴えに対して Кто знает, напишите в комментариях, какой это язык. 9月23日までに出る Давай ищите. Может реально Дальний Восток? Я даже не знаю. Да. Все попадет в ютубчик. моя. О, Так, еще что-то у нас тут есть такое. Не русское. Вы знаете, где война начинается под эту мелодию? Молдавошки! Блять, да. Вообще волшебное радио, надо подальше. Вот такая у него всего лишь антенна а, небольшая. Чук. Так. Сейчас еще что-нибудь поймаю. Нет, Слушай, шаман с Так, так. Новости. Новости. Нет, волшебное все же радио.